En l'apartat internacional, la notícia està a la cimera del canvi climàtic de Nacions Unides que acaba de concloure. Activistes climàtics estan celebrant en aquests mateixos instants que els líders mundials s'han posat per fi d'acord en alguna cosa, en el fet de que cadascú miràs per al seu propi interès. Les recents notícies estan fent sortir del carrer a les activistes, o estan celebrant-lo al gran, perquè ara, en fi, l'estan dient les coses a la cara. Després d'aquest escort històric, eh, la crisi climàtica s'agraujarà molt més, però almenys segons que la gent de l'ONU no, no mostrarà aquests problemes. 25 ah. anys mareant la perdiz i ara ho diuen. Per part seva, un president dels Estats Units, visiblement emocionat, ha manifestat no hi ha suficient pots salvavies en aquest titani, però aquest acord en garanteix a nosaltres l'èlit del nostre pla. La Comissió Europea sol·licita a l'ONU que la pròxima cimera del canvi climàtic se celebri a Tailàndia. Ens agradaria conèixer molt més el país, a més que ens han dit que es menja molt bé. En fi, que la cosa del canvi climàtic ja la deixaran per la pròxima generació. Als informatius del demà expliquem les coses que passaran si deixes que tot continuï igual. Bona nit i bona sort, la necessitaran.